Vai aqui, meu irmão. Aqui assim na pé. Deus. posso, Deus. posso, Deus. multiplier, soldat, ça va multiplier. Multiplier. Bonjour. コリン実際パコリンパコリンパコリンチバラチバラチバラチバラチ。 aqui.

This is what you need. This is what you need. Yeah. Thank you. pouquinho. posso se Eu falo, não, mas amigos. 神先生から日本なのしばらく待ちなさいしばらく待ちなさい até da Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Just o coração Eu coração o coração bum. Ataque, com Sepa, ataque. Regulation, regulation. Regulation, regulation. Regulation. Regulation,